آه، آه، ان انت لما تروح تجور عليه في ارضه يبقى انت كده بتحتله او بت بتهاجمه لا ده انت آه، في في تكبر حضاري عندك تكبر حضاري غرور حضاري ان انت من حقك انك تقتله بس هو لما يجي بقى عشان يحتلك تبقى انت المظلوم وتشتغل في المظلوميه طب ايه اللي وداك الاندلس ايه اللي وداك القسطنطينيه ايه اللي وداك الشام ما, ما كانت كلها مملكتهم ما كلها كانت بلاد مسيحيه ايه اللي وداك مصر لا انا رايح افتتح في سبيل الله اقتل واسبي واخد سبايا عادي حقي لكن لما التاني يجي ويعمل نص في المية من اللي انا بعمله ده يبقى احتلال وحملات صليبيه ويبقى هو السبب في تعطيل مش مشروعي الحضاري